mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa bagenzi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu Kristo. muri uno mwanya tugiye kurabira hamwe amajambo y'imana adasanzwe tubona mu byanditswe byera avuga ngo kugendereza ibihe bitandukanye no kugendera ku bihe iyi ni imburi ya nyuma kugendera kugendereza ibihe bitandukanye no kugendera ku bihe imbere y'uko twinjira mu cigwa nyezina nkundira tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho itandara kizima we ushobora byose utwemereye none yuko no muri uno mwanya tuzi imbere yawe kugira ngo twige iki jambo ryawe rivuga turakwinginze mwami aba ari udutahuza wame utumenyesha amajambo yawe uduhe ico gufata n'ico kureka uduhe icyo dukwiye kugendera ko mu izina ry'umwami wacu yesu kristo amen nk'uko nari mpejeje kubivuga mugenzi uno mwanya n’umwanya udasanzwe aho tugiye kurabira hamwe amajambo y'imana aboneka muri bibiliya aho tugiye kurabira hamwe ijambo rivuga ngo kugendereza ibihe bitandukanye no kugendera ku bihe ndaguhaye ikaze mugenzi kugira ngo ubane natwe mwa kino cigwa kidasanzwe ijuru ryipfuje yuko umenya uno munsi hari abantu benshi ku isi bukumbure bumva runo rurimi turiko turavugamo ariko bataronse amahirwe yo gushikira buno butumwa ariko we mugenzi urabushikiriye ni amahirwe ugiriye ni imburi ikomeye cyane imana iriko iratanga kuri wewe hamwe nanjye kuvuga ngo kugendereza ibihe bitandukanye no kugendera ku bihe ni iby'ukuri yesu hariya muri matayo igice cya mirongo ibiri na kane mbere no muri luka igice cya mirongo ibiri na rimwe aduhamagarira kugendereza ibihe ariko aduhamagarira kugendera ku bihe ndagomba mugenzi noneho yuko mwakino cigwa dutahura neza ano majambo abiri kugendereza ibihe hamwe no kugendera ku bihe hariya mu gitabo icya matayo igice cyaho cya cumi na gatandatu umurongo wa gatatu hamwe n'umurongo wa kane hari umugwi w'abantu tuhabona uyu mugwi nawo wari umugwi w'abafarisayo hariho n'iyindi migwi tubona muri bibiliya imigwi y'abasadukayo imigwi y'abanyabwenge b'ibyanditswe hamwe n'imigwi y'abanyabwenge b'inyenyeri bano bano banyabwenge b'inyenyeri bari basanzwe ari abanyabwenge b'ibyanditswe kuko bari barasomye reka rero turabe icyo bibiri kiratwigisha uno munsi abafarisayo bari bande abafarisayo hari harimo abakuru bicaye ku ntebe ya mose bari bajejwe gusomera ubundi bwoko bw'abisirayeli byanditswe abafarisayo ikosa bakora kuri ino ngingo barasomera abandi ibyanditswe ariko bobo ntibyashobora kubaraba babyerekeza ku bandi bari abantu bigisha abandi gukora ibyiza yamara ibyiza kuri bo hoho byari byarabuze bararondera kugeza n'aho baserangura mu byanditswe maze ngo barondere ibintu bagenda kwikoreza abandi ariko bobo bitababoneka ko aba nibo bari abafarisayo rero ku bw’iyombo mvo icyitwa umufarisayo yaragerageza kwiyerekana ku rukoba y'uko agororotse ariko indani mu mutima akaba yarabyikiriye ibi nibyo byaranga abafarisayo ni ibiki bindi byaranga abafarisayo mu by'ukuri dukuye kwa kino kintu cy'uko bishyira hejuru na kino kintu cyo gusukura indani ku rukoba ariko imbere ku rukoba haboneka ariko indani baracafuye ikindi kintu gikomeye bafarisayo bagendera ku bihe yesu arababwira ati mwebwe muramenya igihe cyo kwimbura muramenya uko bwije muramenya n'uko bukeye murazi kugendera ku bihe ariko kumenya iby'iyobokamana birabasiga mwa kino gihe hariho abantu bari bihamagaye bari kubaramamaza ubutumwa nk'abafarisayo ndagira ngo mugenzi wicare wumvirize kino cigwa ugitahure neza kuko kirakomeye na kino gihe umugwanizi yahagurutse kugira ngo akoreshe iyo bwaba umuntu wese amuzibiriza iyo ari kujya niba uri kurasoma akuzimirije mu gusoma niba wanse gusoma naho akuzibirize mu gusoma ibi tubirabira kuki tubirabira ku mugwi wa kabiri w'abasadukayo abasadukayo bari abantu b'abahakanyi nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya matayo igice cya mirongo ibiri na kabiri umurongo wa mirongo ibiri na gatatu bari abantu b'abahakanyi bari igice cya cumi na kabiri ku murongo wa cumi n'umunani bari abantu batemera kuzuka bizera yuko ubuzima bwa hano ku isi bugarukira ngaha nka kino gihe uruhande y'abantu bifata nk'abafarisayo hariho n'abantu bifata nk'abasadukayo ikintu cyose kije ari kugipinza gutyo bakisanga nyine bariko bararonderera inyungu za buno bugingo kubera yuko batabona byahazoza ubutumwa iyo buriko buravuga ngo yesu agiye kuza baca babarira ababuvuga bose ngo mwebwe murakabya ibyo ni bya bindi by'abafarisayo ibyo ni bya bindi byo gukabya muri kuturemeka ibintu na mwebwe mudashoboye mbega wibye urabishoboye uko ibintu byose bamaze kubibona yuko ari iby'abafarisayo imana ibarungikira umuco ngo bayumvire bihane ariko bo bagakomeza kubyitwa yuko ari iby'abafarisayo uno munsi mugenzi imana iraguhamagarira nawe wa muntu we wafashe ingingo yo kugarariza umuco ubyumve yuko uno mugwi nk'uko wigaragaje muri Bibiliya mu gihe cya Bibiliya na n'ubu ugomba kwigaragaza tumaze kubona imigwi ibiri abafarisayo mu bisanzwe ntibanasoma ahubwo baragenda bagakoporora ibintu bumvise hariya bagaca bazana bagakuririza ibintu bagashaka ngo abantu babarebeke k'ibintu ariko ubwabo nabo bitabakijije mwa kino gihe hari abantu bari gusimbira ku mbuga ngurukanabumenyi hari n'abandi bari kuvuga ibintu kugira ngo birongere amabyuzi kuri youtube cyane bamenyekane hamwe n'ibindi abantu bari gukuririza ibintu ibintu bidashoboka bakaremeka ibintu hari ahantu nigeze kumva bakorana inama baravuga ati ubu rero tugira twigishe yuko kunywa isukari ari icyaha ariko ubundi arababwira ati nari nakoze amabenyi ano mabenyi arimo isukari hamwe tumubwigisha yuko kunywa isukari ari icyaha ntawe bakishorera arababwira ati nyabuna ndabinginze nimureke mbanze shora ano mabenyi nimpeza gushora ano mabenyi hama tuje dutangura kwigisha yuko kunywa isukari no kuyirya ari icyaha ibyaha bisigaye biremwa n'abantu abantu bari kurema ibyanditswe byabo bakananababwiye yuko bakoresha demonsitirasiyo bakavuga ngo ni bibi hano handitswe ngo hano handitswe kuriya aroro hano naho ikindi cyanditswe cya gatatu cyabo nacyo nyine bagaca bagishikako hari abantu bari kugendera ku biri ko biraba hakugendera kuri bibiliya ibi ni imigwi ibiri y'abafarisayo abafa abafarisayo n'abasadukayo abafarisayo bagendera ku bintu biri kuba bagendera ku bihe ntibagenderereza ibihe ahubwo bagendera ku bihe barirengagiza iki jambo ry'imana ryavutse ntibashaka gushishoza kugira ngo igihe baraba ibiriko biraba bashobore gutahura ibyo bari barabwiwe yamara hakwitaho ibyo babwiwe mu ijambo ry'imana bobo bitaho ku biri ko biraba nicyo gituma mugenzi abantu benshi bitayeho ku biri ko biraba ku biri ko biravugwa n'abanyepolitike ku biri ko biravugwa n'abanyamakuru n'abantu bamenyekana mbere n'ibigo by'amashuri bya karuhariwe kuruta ukuntu bo kwitaho bibiriya abandi nabo barafata ingingo mu buzima bwabo agafata ingingo akavuga ati kuri iki kintu njyewe mpagaze aha agaca agenda guserangura mu byanditswe byera kugira ngo arondere ikintu cyomushigikira kuri iyo ngingo yamaze gufata mbega ibintu bibabaje si uko byari bikwiye kugenda yamara igihe cyose twumvise ikintu gitubakiye cyangwa duhuye n'ibigeragezo nk'uko umusiguzi abivuga igice cya kabiri nako igitabo cy'imigani igice cya kabiri ku murongo waho wa cumi na rimwe amakenga nk'ibyo tuyagira ariko kandi turondere kumenya ukuri iyo ubonye ibintu biguhangayikisha iki cyangwa ibintu udatahura neza ntugafate ingingo gira amakenga hama ugende kubaza ibyanditswe byera aba ari byo bikubwira inyinshi ukwiye gufata apana kubanza gufata ingingo hama ngo ugende kurondera ibyanditswe bigufasha nk'akarorero ku muntu anywa inzoga ageze ku kigeragezo cy'inzoga arakinwa yaramaze gufata ingingo yo kunywa inzoga hama agiye mu byanditswe byera kurondera ibyanditswe byomushigikira ngo akomeze kwinywera inzoga ibi mu bishushanyo mu bijyanye no kubiri kuba ibintu byose biri kuba mwabuno bugingo abantu barafata ingingo ukavuga ati mbo njyewe kubera yuko mbona aba kubera yuko mbona abapasiteri baguma bajya amahera kandi ataco bakora ndafasha ingingo yo kutazosubira gutanga ibigira cumi hamwe n'amashikanwa aka ni akaruru ntanze hama wamara gufata iyo ngingo ugaca ugenda gusoma mu byanditswe byera ngo urondere ikindi ibyanditswe byo gushyigikira kuri iyo ngingo akandi karuro twotanga iyo umusore ashatse kwishingira amaze kwishingira gucikiza umwana w'abandi uyu musore yamaze kugwa mu ikosa kandi yafashe ingingo yo kwishingira kubera yuko yamaze gufata iyo ngingo aca agenda kurondera mu byanditswe n'utundi tuntu yodendekeranya kugira ngo yerekane yuko ubwiwe ari we ari mukuri kwa kwishigikira kwaboneka ku bafarisayo kwa kundi barondera kuguma biyerekana yuko bagororotse ibyabo bitunganye kuri bo hoho ibintu bimeze neza ariko ku bandi byayangaye nibyo biri ko buraranga abantu bamwe bamwe mwa kino gihe ikibabaje no mu ishengero ry'imana iyo ugiye gusoma ibyanditswe byera kugira ngo bitegeke ijambo ry'imana rimbarira ngo nicyo gituma ndabarungikira ubuzimire bubakoreramo kugira ngo ntibashobore gutahura ukuri none wowe ugiye kuvugana n'imana ukagenda kuyitegeka mana ndakeneye ngo gusambana ntiriba ari icyaha imana irakurabika bwacu wayigararije nayo ikakurungikira ubuzimire ati genda gusambana ntabwo ari icyaha genda uvane n'icyaha cyawe imana irakeneye abayiza ko bameze gute none iki ni cyo kibazo wocumbaza mbega imana irakeneye abayiza ko bameze gute kuri bubibone mwa kino cigwa komeza ukurikirane icigwa neza witonze kandi wasenze ngo imana aba yiguha amahirwe yo gutahura abanyabwenge b'ibyanditswe nabo barabaki hariya mu gitabo nyine cya matayo matayo igice cyaho cya kabiri ku murongo wa gatandatu haratwereka komporutema abanyabwenge b'ibyanditswe bari bafise igihe abanyabwenge n'inyenyeri baje kurondera umukiza y'abavukiye bo bamaze kubimenya umwami herode yakoranije abanyabwenge n'abakamenye arababaza ati mbega ibya mesiya murabizi nabo baraca barashunguruka handitswe ngo azonanane baravuga icanditswe ijambo kurindi. ikibabaje ibi byose ko barabivuga mesiya yari yamaze kuvuka ariko bobo ntibari babwicenikanda yuko mesiya yavutse hari abantu biga ibyanditswe kugira ngo baronke ibyo bagenda kwigisha abandi hari abantu bigira abahinga kugira ngo baronke ibyo bagenda guharira n'abandi hari abantu basoma ibyanditswe kugira ngo baronke ibyo bagoreka bamere nk'abafarisayo kuko yesu yagiye akoresha ijambo ngo muzobone ibara abanyabwenge byanditswe n'abafarisayo kuko yagomba kubashyira mu migwi imwe abanyabwenge b'ibyanditswe barabahinga ku cyanditswe icyo ari cyo cyose bari barabishyize mu bwenge bwabo ariko babifata nk'aho bitabaraba abakozi abitwa abakozi b'imana mwa kino gihe bagiye guharugwa nk'abanyabwenge b'ibyanditswe kubera yuko bari kwamamaza ubutumwa ariko ubwabo butabarimwo bari kwironderera ibiti gusa bari gushaka inyungu za buno bugingo yamara iby'iyobokamana babahamagara ngo bahagarare imbere ku ruhimbi bakabivuga badatinya ariko kuba wapi ukaraba umuntu unazigura akigisha bigakomera ariko waraba mu bikorwa byiwe amarobingi hari hari ibintu biharaye mu ijengero by'amarobingi mu bantu b'imana by'amarobingi umuntu akabyuka akagenda kwiga bibiriya no kuvuga cyane kugira ngo ashobore kurondera ibintu byomubeshaho mugenzi ndagira ngo noneho ubu urashoboye gutahura icyo ari cyo abanyabwenge b'ibyanditswe ibyanditswe byose barabishyira ku munwa kandi ubabagije ngo iki cyanditswe ko gute baca bakubwira ati ibi byanditswe kuku ibi byavuzwe uku ibi bimeze uku ariko ubwabo ntibyigera bibigisha mbega ukuntu bibabaje no mwa kino gihe hariho abantu bari gusoma ibyanditswe nk'aho asha bomenga bafise umwete ukomeye cyane yamara barashaka kuyerekana yuko ari abahinga mu by'ibyanditswe barashaka ko bovugwa neza ariko ibyanditswe iyo biri ko birasohora ntibashobora kumenya na kimwe kugeza n'aho yesu yavutse bari babizi n'aho azovukira n'ibizoba byose igihe azoba yavutse ariko ntibabica n'ikanya ntibabimenya birababaje cyane mbega mugenzi nawe uri kurakurikirana kino cigisho mbega nawe ntiwoba uri mu nino migwi itatu hinga tuyisubiremwo neza mu ncamake kugira ngo wumve ico bibiliya ihejeje kukubwira kuri ino migwi itatu umugwi wa mbere n'umugwi w'abafarisayo abafarisayo twamaze kubabona ni umugwi urondera ibintu wegeka ku bandi ariko bobo bitabaraba ikindi kigeretswe ko bagaca barondera ikintu cyose cyoza kibatsindisha kibatsindanyishiriza naho boba bari mu mafuti ikindi cyari kigeretse ku bafarisayo bagendera ku bihe bumvise ibintu bibaye bashidugwa nabyo bapfa kwamamaza ubutumwa mwa gihe hariho abantu bari kurondera gushitsa icyo ibyanditswe byavuze ku nguvu zabo hari umuntu eh, tuzi neza yuko agahamo gategerezwa kuzoba eh, agahamo gategerezwa kuzoba ibi turi bubibone mwa kino cigwa nyine hariho umuntu rero mwa kino gihe yumva yuko aragakomeye kubeshera umwungere mukuru w'i Roma yavuze ibi ibintu atavuze erega nawe wowe ubesha ubaye umunyabyaha mu mutima w'umwungere w'i Roma ikintu ahajije canke yifuza ni uko yoteza agahambwa ibyanditswe byera bigasohoka ariko kandi igihe data wo mu ijuru yashinze kitaragera uri nta muntu wo ku isi yogira icyo akora ijuru ritatanze inama nk'uko byari biri no mu gihe cya yobu yobu kugira ngo satana agire icyo amukora ko nuko imana yari yimaze kurekura muri ubwo buryo nyine abakirisito bo mwa kino gihe agahamo ntigashobora kuza mu gihe imana itabonye yuko bibereye imyiteguro twayirangije naho bariya boshiramo ingufu zingana gute bagakora amanama menshi ashoboka bari barakoze kope hariya muri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani pari ariko murabona yuko bavuyemo ataco bakoze nka kino gihe naho bariyo hari amakuru tumaze dutanguye kumva abavugira ibyo batatangaje ndagira ngo bagenzi twoye gusamazwa n'ibihe twoye kugendera kugendera ku bihe ariko duhindukire tuze kundi mugwi tugiye kuraba ngaha abasadukayo nabo bari abantu b'abahakanyi banki ukuri nta byizigiro bari bafise abantu benshi bafise amatungo akomeye hano ku isi bafise ibihinda bafise amazu bariko bariga amashuri akomeye baribeheje abakobwa beza beza abakobwa bafise abasore babuca bagira amariyaje batunze ntibari kwemera kubivirira baravuga ngo iyo wamamaje ubutumwa uvuga ngo yesu agiye kuza baravuga ati ibyo si byo banza ubigumitse hariya narababwiye ngo iyo imana itanze ishungura iyo igosora rije riba mu migwi ibiri satani mwa kino gihe ukubona aribwo arakora ari kuraba abantu bari mu byanditswe byera kugira ngo abagire abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo bige ariko ubwabo ntibibagirire ikimazi hama yaraba babandi nabo bafise ubunebwe mu by'iyobokamana Mm. akabaha uburenganzira bwo kwitwa abasadukayo yamara nk'uko abasadukayo n'abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bifatikanije ngo barwanye yesu niko abantu b'abanyantege nke n'abandi barengeye bakagenda uko imana itavuze hamwe n'intwaro y'abisi bose bagiye kwifatanya be n'amadini yaguye bubake baburoni ikomeye nk'uko tuyibona hariya mu byayishuri w'iyohani igice cya cumi n'umunani ariko mugenzi imana itubwira kuba muwahe mugwi mwa kino gihe cy'imperuka igihe abisirayeli bari bategereje ibyiza bya mesiya ubwa mbere ni igihe na twebwe turimo Tutegereje ibyo kugaruka kwa mesi y'ubugira kandi abisirayeli bari barahawe imburi zikomeye mu byanditswe byera bari barabwiwe bategerezwa kubitahura kugira ngo bamenye iby'ivuka rya mesiya abanyabwenge b'ibyanditswe batu abanyabwenge b'inyenyeri batubera akaroro kadasanzwe mwa kino gihe bobo bararabye barabona inyenyeri baravuga ati ibyo twasomye ko nziga nyenyeri tuzibonye ibintu rero aha bigiye noneho kumera neza abanyabwenge b'inyenyeri baragendereza ibihe apana kugendera ku bihe baragendereza ibihe baravuga ati ikigo kibaye mbega ibyo twasomye mu byanditswe byera bitubwira iki aha iki ni cya kindi cyari cyaravuzwe mu byanditswe byera ok ugaca rero ukigatanga ibyanditswe ngibi birasohotse nta ibi bitandukanye no kuvuga ngo mbe biga bibaye n'ibiki reka ngende kurondera mu byanditswe byera uko bivuga oya ahubwo twebwe tugomba kwiga ibyanditswe byera tukabitahura hama tukabigendereza twamara kubona ikibaye tukavuga ati aha kiriya rero ko kibaye ni bya bindi byasohotse ibi bitandukanye kandi no gusoma ibyanditswe byera ubwacu uvuga ati reka rero ibyanditswe byera ndabishyitse eh? ugaca utangura kugenda kubesha uvuga ngo urumva ngo hanaha ngo byabaye uku byabaye uko byabaye uko ntabwo ari twebwe bo gushyitsa ibyanditswe byera ahubwo twebwe icyo duhamagarirwa gukora ni kituraba gutunganya imitima yacu tukamera nk'uko yesu kirisita agomba ibyanditswe byera bitubwira ngo igituma yesu atinze ngo yihanganiye wewe yihanganiye njyewe ntagomba yuko haboneka uwuhona niba rero ugomba yuko yesu kirisita aza reka kubesha ngo hariya havuzwe ibi ibi ahubwo niba ushaka yuko yesu kirisita aza tunganya umutima wawe muri ubwo buryo ubere n'abandi urumuri nabo batunganya imitima yabo yesu ntiyabona imyiteguro ku ishengero ku bantu biteguye guhangana n'akaga ihari azocane ati papa tangaza ibyo bintu byawe nawe leta zunze ubumwe za amerika tangura rero bahame porogureme rero si kwiyumvira bariya ahubwo porobureme ni kwiyumvira kuri twebwe nyine mbega turakeye eh? mbega turatunganye mbega turi abanyabwenge mu bwenge buva mu ijuru atari ubw'ubuheyiheyi no kwiyerekana mana iri kiratanga imburi yanyu muno munsi ivuga ngo bantu banje nimuviwe tuve muri izo situwasiyo twebwe tugomba kwerekana ibintu biturimo, niba twarahinduwe na yesu kirisito ntibiturimwo ntibyerekanwe ntibivugwe n'abantu bose yesu aduhamagara kwama twiteguye ntabwo twitegura kubera agahamo kagiye kuza yamara agahamo koko kazoza kubera twiteguye yesu avuga ngo mwane mwiteguye mwane mugabye mwane mucanye amatara yanyu imuri zanyu zame zaka uwo wese kugira ngo mwemu w'imana aronke ahamenera muri mwebwe ahaba mbega aho ubaye mu kibano abantu barakubonamo yesu kirisito cyane n'iby'amajambo gusa upfa kuvuga gusa ariko yesu kirisito nturi kumwerekana ibi ni ibibazo umuntu wese akwiye kwibaza none ko ibyanditswe byera bitubwira ngo igihe igihe hariya igihe babuloni izoba igira irimbuke Nuko uko izoba ihimirije ubwoko bwera gusenga ku isabato y'ikinyoma mwa kino gihe umuntu aragenda mu bagafigafi bamufunga ngo agahamo ngo agahamo ngo barampamye iyumvire rero hamwe bogufunga kabiri gatatu bataguhoye iki jambo ry'imana rivuga agahamo tubona muri bibiliya ni agahamo gusa wewe uzohamwa bakwagiriza gusenga ku isabato y'ikinyoma dimanshi bakubuza gusenga ku isabato y'ukuri bakwagiriza gusenga ku isabato y'ikinyoma aka niko gahantu abandi nabo ngo bari kubafunga kubera korona ngo urucancu rwa korona virusi eh, abandi nabo ngo korona virusi ngo nicyo kimenyetso gusa ishobora gushyirwaho ikimenyetso cy'igikoko ni bande bakubeshe ikimenyetso cy'igikoko mu buryo bugaragara ni dimanshi ibi twaba twabivuze mu buryo butagaragara ni ubweranda bw'imana buzanwa no kuyemera nk'umuremyi wacu igitigiri cyayo cyacu ni magana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu mugenzi ibi birasobanutse neza none ico ijambo ry'imana bibiliya riduhamagarira uno munsi n'icahe hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi igice ca kabiri ku murongo waho wa cumi n'indwi hamwe n'umurongo wa mirongo ibiri na rimwe niho turi kwerekeza turangiriza hariho amajambo akomeye atubwira ngo umuntu wese yihana agakizwa afise ubugingo budashira azokwamana n'ibyizigiro kugeza igihe yesu kirisita azoba aje mpaka twijaniye mu bwami bwiwe bwo mu ijoro iyi ni inkuru nziza turi kwamamaza tugomba kwama twiteguye noneho ubu tugomba gusoma ibyanditswe byera nk'urumuri rutumurikira kuri buri kimwe kugira ngo dushobore gutsindira ibigeragezo byose by'umwansi satana aho byazanana igihe twamamaza ubutumwa yuko yesu kirisita agiye kugaruka dukwiye kandi no kwibuka mu byabaye mu gihumbi kimwe n'amajyana umunani na mirongo ine na kane habaye iki igihe ba william mirere bamamaza ubutumwa bwiza yuko yesu kirisita agiye kuza habaye ibintu byakumiza hari hagezeho hamwe uba uri ko urafungura hama wakaraba n'inzara yari yagufashe indya ziri ngaho zitetse neza ziryoshe ukiyumvira umuntu wagiriye nabi wa mukobwa twari twarasambanye ariko sinamusabye kigongwe ntakananamututse naribye narariye ibiturire hamwe n'ibindi wamara kwiyumvira ibyo wakoze ukavuga ati ntabwo bibereye yuko nkomeza kurya zino njya ahubwo iyo ukabanza ukazirekera ngaho ukirukanga bigakomera ugatakambira uwo muntu wagiriye nabi ati nyabura ndagusabye imbabazi wamara kumva wicatuye n'icaha wasaba imana ikigongwe ukumva yuko ubabariwe ukabandanya ukagenda ku bw'imbwa zawe ukavuga ati naho yesu yoza uno munsi cyane jo nanjye nditeguye kumusanganira mugenzi nta mpamvu yo guhangayikishwa n'ibyo tudakwiye guhangayikishwa mwa kino gihe tugomba kumva imburi turi ko turahabwa na bibiliya imburi turi ko turahabwa na bibiliya ya nyuma ni iy'uko umuntu wese yihana ibyaha akama yiteguye ofise litije niba ufise icaha muri wewe nta mpamvu yo kucibikamwo oya nta mpamvu yo kukigumana oya fata ingingo mugenzi igihe turiko turarangiza icigwa witandukanye n'icaha cyawe. saba yesu azabe muri wewe tangura noneho rero kwiga ibyanditswe byera noneho ubu kubera yuko wakiriye yesu nk'umwami n'umukiza wawe amusaba yesu igihe cyose ngo agutahuze iki jambo ry'iwe rivuga saba yesu ngo agushoboze saba yesu akwereke ibyiza yaguteguriye saba yesu kandi igihe yamaze kukumvisha iki jambo ry'iwe rivuga ugendereze ibihe iki gihe niho cyonyine ushobora kuzotsinda ibigeragezo nicyo gihe ushobora gutsinda imitego ya satani kubera yuko yesu aba ari iwewe kandi yaguhaye ijambo ryiwe ryo kugendera ko ikibaye cyose uca utangura kwiyumvira ati aha ijambo ry'imana rimbarira ngo maze ugaca uhagarara ijambo ry'imana rikubwira guhagarara ikindi kica ati ijambo ry'imana rimbarira ngo hama wabona ibyo byose biri kuba mbega ijambo ry'imana rivuga ngo rivuga ko ibyo byose nibyaba ibi nabyo bizaba bigiye kuba aha ati ibi rero bigiye kuba aho rero ukitangura rero kurunka nawe ukuntu wamamaza ubutumwa bwacu yewe bantu ukamera nka nowa ati imvura igiye kugwa eee apana kubesha kubera yuko wize ibyanditswe byera kandi ukabicukumbura kandi ukaba uri kumwe na yesu abigutahuza buri gihe yaba akwereka ati ibyo ni bya bindi nakubwira ati ibintu bimeze uko bimeze uko ingo duhungire kuri yesu dutandukane n'icaha twibere muri yesu hari uwavuze ngo kuba muri yesu n’umunyenga, umunyenga iyo ubaye muri yesu mu by'ukuri n’umunyenga. ariko apana bya bindi babesha ngo njyewe ndi muri yesu ariko arasambana ngo ndi muri yesu ariko ariba ngo ndi muri yesu oya ibyo si ibyo ndi kwigisha ariko ndi kwigisha wa wundi yakijijwe na yesu kirisito yahungiye muri yesu kirisito kubera yuko isomo turangirije ko ni iri riboneka muri muri mu baroma igice cyaho cy'umunani ku murongo wa mbere nuko rero abari muri kirisito yesu nta rubanza ruzobatsinda baba bahindutse ibyaremwe bisha ntibagendera ku bihe ariko bagendera bagendereza ibihe ntibagendera ku bihe bagendereza ibihe kandi imburi yose ukwije n'ijuru barayakira bakayikomeza muri bo bakayigendera ndakubwira ukuri mugenzi hamwe wokurikira inama uno munsi ijuru ririko riraguha nta nkeka uzobona ubwami bw'imana bwibirije vuba nico bituma ndaguhamagara kwama witeguye yesu kirisito agiye kuza vuba kurimbura icaha kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwaco umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe ariko abagorotsi bobo nk'uko duheje gucumva barafise impera nziza bazohabwa igihugu gihora yicaba ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito mugenzi ndaguhamagarira kwizera yesu noneho muri uno mwanya kumugira nyambere mu byawe byose ubwo agiye kuza uze ujyane nawe mwakire ijambo ry'imana niba ushaka kuzokurikirana ikindi cyigisho gikurikira ntiwibagire gukora abone na kumba kagenewe notifikasiyo ariko gakengeri kugira ngo yuti cyangwa fesibuke izokurungikire icigwa kindi kizokurikira ikindi kigeretswe ko naho ntibibagire gukwiragiza buno butumwa ku bandi icya gatatu cya nyuma ufise ikibazo cyangwa ikindi kintu ushikiriza ku bw'ikiganiro byandike muri kumanteri. yesi akugirire neza aguha umugisha aguhe kwa mu mwizera ibihe byose mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen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 gira nawe uco uterereye mwakino kino dukorera imana mu gukora paritaje kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi